马自里 y e s s h u 马赛，欢迎来到千千蛋馆。咦，嘿，王千千呐，爱记起赞购起订阅起刷盖小和你所我的朋友哦。大家好，我是美食说的芊芊。今天呢要来做一个，我个人只要去日本料理店，只要里面有这三个字，我一定会点来吃的，那就是玉子烧。 但是呢，今天要做的玉子烧呢，跟大家印象中比较不一样，就是我要加一些我自己的自创，跟一些我喜欢的料下去。究竟能不能成功呢？我也是我干的奈，因为我没有做过加这么多料的。究竟能不能成功呢？让我们继续看下去吧。哎，就这样，马里。 到吧，寻味棒。咦，呜！打蛋。OK，完全可爱。 好，要来绿它。讲话重，什么意思？这么大，要怎么绿？分享某种有毒娃娃之类的。想不想要吃苹果啊？接下来加高汤，你们可以用煎鱼粉泡了。 可以去那个腥味。怎么这么多。OK，完成。我们来开始煎的哦，我现在有一点点紧张。 to your oath in the waiter. 没看到，没看到，OK。嘿，没事没事没事，Don't worry。嘿，觉得还可以还可以。嘿，太大块的啦，怎么办？等一下。嘿，嘿，可以可以可以。觉得我的鱼子商会变炒饭。 来，我们重新开始我们的主题。我们今天要做的呢是炒蛋。 你知道吗？很多人说芊芊，我觉得你现在的影片啊都没有地于厨房，怎么会这样？太大块了啦！怎么办？要么办？收 <laughs> 到有，哇你这……好，三，嘿。 煎一个蛋皮盖上去啊！反正我就觉得，我靠，前面煮这么失败，怎么还可以成功？有嘛？最后一翻。你跟我说这个起来，他起来。 各位，我刚刚其实有尝试的想摆盘，但因为它摆不起。我跟你讲，不要小看，不要小看我。来，我告诉大家，东西做失败的时候，不是做失败，东西做的不好没有关系，我们还是有酱料可以补救的。其实前面呢，我放的酱就已经蛮多的了，所以大碗烧酱一点点，再加一点点美奶滋，我们再撒一点点青粉。 哇哦，看起来是不是很正 d i s c o 这个呢就是我今天要做的大阪烧煎蛋，上菜，完成了我们的 t a m a k o y a k i 吗？我们的大阪烧。 哎，这到底是什么啊？对，好像跟开头要做的东西好像有点不太一样，想不到吧？我就是那么的让你出乎意料。我们来切开看看。 <laughs> 那我们现在吃第一口，看一下味道究竟是怎么样。来哟。 好吃哎，虽然它的样子非常的荒唐，不是荒唐，它样子非常的随心所欲，然后又很自在的那种感觉，然后又有一种冲突中带有一点点美感，但是呢，它吃起来很好吃哎，因为刚刚有些滤过，所以它蛋吃起来其实还蛮密的，然后吃起来其实有点点偏松软，而且因为我里面放还蛮多料的，所以吃起来还蛮甜的，而且哦，洋葱的甜味很明显，哇。 有有看气的有看气的这一块有看气，而且这一块很漂亮，你看，是不是很漂亮？然后冒着烟这样子，哦，笑死人了，很好吃哎！ 大家喜欢吃甜的、干口的玉子烧，还是喜欢吃咸的？之前日本有统计，大部分喜欢吃干口的票数比较多，然后就让我想到之前我看的那个《如果三十岁还是处男就会变魔法师》里面 <laughs> 我我这一段念超快的，就是安达就住黑泽家嘛，然后早上的时候他就准备早餐的时候，黑泽就问他说，卵焼き、甘いの、しょっぱいの、甘いの、了解。好可爱哦。 但是黑泽在问的时候，他的手其实已经放在糖的那一边了。其实他知道啦，只是问一下而已啦。他已经有调查好了啦。嗯，好松软的玉子烧呢，吃起来虽然没有那种一层一层的那种感觉，但其实口感其实很香。 料很多这样子，我觉得我这次煮失失败是因为料太多因为我之前其实有用平底锅做过类似的，然后很成功，我就觉得我这一次应该可以很成功，因为没有很难。然后这次我失败，我想我应该是料太多了。 连我室友都说，他觉得跟外面玉子烧卖的味道有点一样啊，所以他其实只是长相比较粗暴一点点而已。男子汉料理有没有？其实还蛮漂亮的。嗯，吃到这个啊，玉子烧就让我想到之前还有开箱那个玉子烧的罐头，可是那个我不喜欢，不知道大家有没有看那一支影片，在这里大家可以点进去看。那玉子烧罐头我就觉得，嗯，昂，对。 嗯，好好吃哦！它里面超多汁的哎，不是那种没有熟的汁哦，是因为它很松软，然后我里面又放很多那种像洋葱那种咬了会不揪的那种。有吃过自己心目中只要一讲到玉子烧，你一定会想要推荐的店家吗？我还记得我之前去日本的时候，有去排那个日本足地，它有一间排队排很长的一间玉子烧。 然后我就特别去买来吃，但那一间我我其实没有很喜欢，因为我觉得有点对我来说有点太甜了。大家有推荐可以留言给我。我好喜欢蛋料理哦！我每次看到只要有蛋，我都一定会点它。它其实还是有一点点一层一层的感觉，是一座山。哎，这是玉饭团。 但我觉得还好，我刚刚有加那些调味料，因为我发现呢，刚刚吃到后面的时候，会觉得，哎，好像有一点点清淡。我觉得有可能是因为口味上比较单一的关系，所以我上面有加一些大阪大阪烧酱跟梅奶汁的时候，我就觉得，哎，因它有达到味变的那种效果，就是转换一个口味。哎，你们不要看它今天长得如此之粗暴，你们就不不想做做看哦。这个做起来其实真的蛮好吃的，只是长得有点，对。 哇！一转眼就来到我们的最后一口了。最后一口，我们的大阪玉子烧看起来算是相当的成功啊。小米，没有成功吗？嗯，吃完了我们的。 大阪玉子烧看起来是相当的成功啊！如果你觉得跟前面讲的有点不一样，我就是这么的出乎你意料之外，想不到吧？哈气啊！那今天呢做的大阪玉子烧，我觉得比我预期的好吃哎，因为我刚中间就是一度崩溃，想说我到底在做什么，真的变成地狱厨房了，就刚一次就哎，有出塞的可能哦。 所以我觉得比我预期中好吃非常多，所以我觉得大家如果有兴趣的话，真的可以做做看。但记得料不要放太多，因为我觉得就是因为料放太多，就是可想而知，就是很容易生失败。可能就是我内心，我某一个你知道，某一个脑子里面就是在思考，我今天就是要做大阪玉子烧，所以就会翻没有那么的顺利。对，就是这样子。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜。大家觉得我是天使厨房还是地狱厨房？哎，等一下先不要回答哦。 我刚开吃的时候，我觉得是非常好吃的，只是前面很失败，所以到底是天使厨房还是地狱厨房？应该是天使吧，天使吧，是吗？